फिर बता के भी नहीं First point for the red team. इसमें तो फुटस्टेप लेट क्यों आता है? तो एकदम पास है क्या तब आता है। अरे भाई। ओए नियो। क्या? वो तेल लेना। सेड भी उधर ही देख घातक ना आ रहा है क्या घातक ना आ रहा है कैच कैंसिल करा कुछ घातक और ये भी आ रहा हम्म, है रीलोडिंग सेड भी उधर ही है अभी मेरा तेल दिलो अबे झुकना माता चोप मेरा क्या वेस्ट किया भाई क्या <laughs> भाई ऐसे कैसे मैं तो कवर में था क्या माचे उधर है नाइस ब्रो भाई भाई भाई भाई भाई पूरा चौक चौक अबे ये सोलो राज का कोई तो फेक आईडी बना के आता है बेच बोलते नहीं हो रहा है मर मर मर तू लाइक देख रहा है इसका तो बार स्क्रीन पर लाइक देख कैसे इधर उधर टीपी हो रहे है टेलीपोर्ट हो रहा है मेरे में तेरा पिंक कितना आ रहा है हाँ गॉड oh क्या बात तेरा पिंक कितना आ रहा है You Yedik. Killing spree for the red team. Acudeva अरे क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई इसीलिए नहीं देगा गाइस इसीलिए नहीं देगा भाई इसीलिए नहीं देगा भाई स्ट्रीम प्राइवेट हो जाएगा गाइस किसी नहीं देगा ओ भाई नियो क्या 38 तू इधर देख तो जरा क्या ये अरे लवड़े अभी रेंद अभी मेरे को बोलने मत लगा तेरी बहन की ट्रिगर हो रहा है ट्रिगर हो रहा है ट्रिगर हो रहा है ट्रिगर <laughs> हो रहा है अरे भाई शाउट आउट टू भाई कौन आ भाई इनचो नाम क्या है वो डेंजर नाम इतना बाय बाय बाय बाय ये सिर्फ ऑन स्ट्रीम होते हैं मुंह बन गया रे नहीं हो किधर है भाई इतना कम बैक कम बैक किधर है सकता है कि नहीं तेरी माँ की छू तू अभी स्ट्रीम से कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं तू स्ट्रीम कर तेरा वो आ सब निकालता है फिर तू रोने का नहीं भाई पैसा मारते ये महीना तक स्ट्रीम नहीं करने अभी अभी रुक इसको स्ट्रीम करने दे इस, इसको तो भाई पूरा रोने तक के <laughs> तो अभी स्ट्रीम कर ला बड़े बस half of the match is over and the red team is in the lead अरे भाई ये गॉड हाँ, तू स्ट्रीम करना जरा कम बैक निकाल दे आज तो तू स्ट्रीम <laughs> गलती से भी मत कर गलती से भी नहीं हाँ। गलती से भी ट्रिगर हो रहा तू ट्रिगर तो। नहीं हो रहा तू स्ट्रीम मत कर गलती ओ भाई अबे इसमें भी टेलीपोर्ट हो रहा है क्या स्ट्रीम पे भी लैग हो रहा है लैग हो रहा है पिंग पिंग 800 है हम्म भाई भाई भाई भाई नको माका मुसडा येई आपण तेरी माकी चूत गॉड भाई इतना मारने के बाद भी नहीं मर रहा चलते हैं क्या चल हाँ, इससे इससे बेकार ऑप्शन होता है <laughs> क्या क्या डिमोटिवेट भाई मर ही नहीं रहा वो अंडी मंडी संडी संडास ब्रश के क्या लिखा लो Target down! ना अरे भाई कब इधर आ गया साउंड ही नहीं आ रहा भाई भाई भाई करियर खत्म हो रहा है हम्म। तू स्ट्रीम कर आज तो हूँ वहाँ हूँ टोपा इपा सब गायब है चलता है हाँ नहीं तेरा पप्पा है बैकअप बैकअप के लिए वो दे उधर ही डर मत पप्पा पप्पा डर मत डर मत डर मत <laughs> थोड़ी डरता लो बड़े का डरता कोई ना रे चलते रे नियो हारते हारते रे नियो चलते रे नियो होते है खुदी बोलता खुदी असतं बेंचो देतो भाई लगता है कि नहीं भाई ये क्या मार रहा है दिखने के पहले गायब कर रही है तो गॉड बोल रहा है बेइज्जती करके रही इसकी अरे काय का बेइज्जती बहन तो मेरा टीम वाला एक्सपायर बाहर वाला मारा तो अलग बात है अगर कोई दूसरे कंट्री का मार दिया और अपना चार किल रहा तो अलग बात है कितना किल है गॉड मार हम्म? गॉड मार क्या काम कर रहा है क्या हुआ था किधर नहीं ah! हुआ था क्या क्या किसी तो अपन four V four T D M लगाया था और बोल रहा था कोई तो टी डी एम प्लेयर है नाम मत उसका तीस चालीस हजार मारा तो अरे अपन नहीं ट्रिगर होता रे अबे लौड़े इतना मार रहे ऊपर से भाग भी रहे है Reloading! अबे तो टेलीपोर्टर है मेरे इसमें बीच बीच में तेरा एक फ्रेम स्किप हो जा रहा है देख ये देख ये देख भाई ये पिंग बीस दिखा रहा है लौड़ा भाई बीस का पिंग दिखा के इतना टेलीपोर्ट ये 20 का पिंग दिखा के बेटे भी टीम विक्ट्री जॉनी के साथ बनी बन नहीं भाई जॉनी के साथ बनी बन नहीं भाई आना